Por favor, para pasar. Bien. Nice. Deus do céu, essa é a Laura. Nossa, boa. Tem quatro aqui na B. Nossa, Bonnie, você é muito bom. O Bonnie é um deus. O Bonnie é um deus. Oh, não. Oh, win. Muy buena,